Foi parada. Ah, ok. Olá. Yeah. Olá. Prazer. Prazer em conhecê-lo. <laughs> é That's Liga. Ontem estava a acompanhar em direto, mas só quando vi essa marca que eu dei conta era aqui. <laughs> estava a apresentar o programa. Yeah. Isto é um making off. Yeah. Está tudo bem. Yeah. <laughs>